তই এটা কাম কৰ তই ইয়াতে ফটো মাৰ মই সেইফালে মাৰোঁ অকে যা মই নাক হয় মই নাক কষ্টিউম নিখিল নহয় মই নিখিল নহয় মই নিখিল নহয় চাকিত নাগ নাগ ৰুদ্ৰ হয় মই ৰুদ্ৰ ৰুদ্ৰ মই কি অপকাৰ কৰিলো ইমান অভিনয় কেনেকৈ কেনেকৈ দুই বছৰৰ আগততো ইমান অভিনয় কৰা নাছিলি দুই বছৰ কি দুই বছৰ দুই বছৰ গাই আছ হা কাহিনী শুনাবলৈ মোৰ এতিয়া সময় নাই দুই বছৰৰ আগতে তহঁতি এটা পাপ কৰিছিলি আৰু আজি সেই পাপৰ পুণ্য কৰা সময় আহি গ'ল তহঁতি প্ৰাণ লৈছিলি আৰু আজি তহঁতি প্ৰাণ দিবই লাগিব কৰ্মৰ ফল তহঁতি চবেই পাবি চবেই পাবি চবেই চবেই Oh God, what the hell? নাগৰাজ এয়া দুই বছৰৰ আগৰ প্ৰতিজ্ঞাহে শপত খাইছিলোঁ মই প্ৰতিজ্ঞা লৈছিলোঁ যে দুই বছৰৰ পাছত পুনৰ উভতি আহিম মই নাই পাহৰা আজিও নাই পাহৰা সেই দুই বছৰ আগৰ কাহিনী আজিও মই নাই পাহৰা সকলোবোৰ মনত আছে মোৰ এই কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছিল দুই বছৰৰ আগত পাতাল ভৈৰৱী মন্দিৰত আজি এশ বছৰৰ পাছত আমি নাগ নাগিন হোৱাৰ বৰদান পাইছোঁ তুমি মোৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰ হ'ব নোৱাৰা গোটেই জীৱন মই কেৱল তোমাৰ কেৱল তোমাৰ কিন্তু ৰুদ্ৰ আমাক এইবোৰ আমাৰ লাভৰ বাবে দিয়া নাই আমাৰ এই ইচ্ছাৰ মুহূৰ্ত বেলেগ বেলেগ সেইবোৰ পাতাল ভৈৰৱৰ নাগমণি ৰক্ষাৰ বাবেহে দিছে কিন্তু এই মন্দিৰ আৰু নাগমণিৰ বাহিৰেও তুমি মোৰ জীৱন নাগমণি বৈ তেন্তে নাগমণি লৈ আহিলে নাগমণি অনাটো ইমান সহজ নেকি তাত নাগ নাগিন আছে সেইকাৰণে কৈছো তই মোৰ পিছে পিছে আহি থাকা giới Mọi Rõ ra hỏi Mọi Khỏi bỏ hỏi Mọi Nagra rồi Nagra rồi Nagra rồi rồi hợp নাগৰাজ দুটা মনুষ্যৰ আমাৰ এই জংঘলত ঘূৰি ফুৰিছে নষ্ট কৰি দে মনুষ্যক এটা এটা পুৰুষ বা স্ত্ৰী মাৰি দে পুৰুষ হওক বা স্ত্ৰী সকলোকে মাৰি দে কাৰণ আমি কিন্তু নাগৰাজ ধৰ্ম মোক ধৰ্মৰ কথা নিশিকাবি মোক শুনা নাই তই বন্দী বৰা সিহঁতক viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, viejo, তই পাতাল বিজয়ী হয় তই নিজেই বহুত সমৰ্থশালী তই মহাবলশালী তই তিনি লোক বিজয়ী তই মই পৰাজিত মই বিক্রময় নাগরাজ বিক্রম বিক্রম কাল ক কোন হব মোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কোনোবা দেৱ কোনোবা মনুষ্য নে কোনোবা নাগ ক এজনী নাগিন এজনী নাগিন এই নাগ বংশত সকলো নাগ নাগিন মোৰ ভয়ত কঁপি থাকে কিন্তু সেই নাগ নাগিনৰ বাহিৰে এই নাগ পাহাৰত এহাল নাগ নাগিনৰ জন্ম হৈছে নাগমণিৰ ৰক্ষাৰ বাবে এজনী নাগিন মই সেই নাগিনক বিচাৰি তাই হত্যা কৰি দিম আৰু নাগমণি নাগমণি কেৱল মোৰ হ'ব মোৰ মই নাগ নাগ নাগৰাজ বহুত বছৰৰ মূৰত আজি আমি এক হ'ম আৰু আজি এক হোৱাৰ লগে লগে নাগমণিৰো উদ্ভৱ হ'ব ৰোহিণী তোমাৰ এই সৌন্দৰ্যৰ আগত পৃথিৱীৰ কোনো নাৰীৰে একো সৌন্দৰ্য নহয় আজি মোৰ মনটো বৰ ভয় ভয় অনুভৱ হৈছে কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে যেন আজি আমাৰ মিলন নহয় আমাৰ দুটাৰ মাজলৈ এটা ডাঙৰ প্ৰলয় নামি আহিব একো নহয় এইবোৰ তোমাৰ মনৰহে ভ্ৰম এতিয়া যোৱা তুমি নাগমণি উদ্ভৱ কৰাগৈ কাৰণ মই এটা নাগ হয় সেইবাবে নাগমণি মই উদ্ভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ নাই ৰোহিণী এয়া কামত মোৰ যুদ্ধ হয় মই অকলেই লাগিম কাম আধা আদি খতম ৰুদ্ৰ কি এইবোৰ কি কৈ আছ তই নহয় নাগ কন্যা ৰোহিণী তই এতিয়া জীয়াই থাক এটা বিশেষ কাৰণ আৰু সেইটো হৈছে নাগমণি নাগ এশ বছৰৰ পাছত মোৰ আৰু ৰোহিণীৰ মিলন হ'ব কেৱল কেইটামান ঘণ্টাহে বাকী মই কৈছোঁ ৰৈ যা ৰোহিণীৰ আৱাজ ৰোহিণীৰ কিবা একো হোৱা নাইতো নাই নাই ৰোহিণী কিবা বিপদত হোৱা যেন লাগিছে নাই নাই বল তোৰ শেষ কামো সম্পূৰ্ণ কৰোঁগৈ জানা তই অহা তিমাৰ সময় কৰি দিলি সেইকাৰণে মই তোৰ ৰূপ লৈ এই সকলোবিলাকক মাৰি দিলোঁ আৰু নাগমণি লৈ ল'লোঁ ইহঁতক কিয় মাৰিলি তই লাগিলে মানুহ হওক বাই নাগ হওক মই এনেকে কেতিয়াও এনেকে নামাৰোঁ কিন্তু মই নহয় মই তোৰ নিচিনাকৈ বাচি বাচি এটা এটাকৈ নামাৰো মাৰ পিছে তোৰ কাৰণে এটা মৰাশত থৈ দিছোঁ তোৰ জীৱন আৰু পৃথিৱী ৰোহিণী ৰোহিণী ৰোহিণী ৰোহিণী ৰোহিণী আৰু জান মই তাইক কেনেকৈ মাৰিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ ৰুদ্ৰ ৰূপ ধৰি বিক্ৰম তোক মই সোধাই নেৰো সেইটো ভুল কেতিয়াও নকৰি মোৰ ওচৰত কি আছে জান না Ja! Ya! Sasa Nagmoni. Bro, Bro, ditambah Sasa. Ya. đó tôi que te amaré bonor. Moi pohut hokti kali. Ya. Yeah. আজি মোৰ বদলাৰ কাহিনী আৰম্ভ কৰিছোঁ কোনো আছে কোনো নাবাচে ভুল আপুনি যি ভাবিছে চব ভুল আপুনি জাং মাৰিলে হে বিক্ৰম নহয় সেইটো বিক্ৰমৰ দৰে চেহেৰা এটা মানুহ মই জানো বিক্ৰম আছে আজিও আছে ঘূৰি আহিছোঁ মই মোৰ অতীতৰ সকলো ঘূৰাই ল'বলৈ যিখিনি ৰুদ্ৰই মোৰ পৰা কাঢ়ি লৈছিল এতিয়া প্ৰতিশোধ হ'ব মোৰ নাক বংশ কিন্তু সি ক'ত আছে সেইটো মই নাজানো বিক্ৰমৰ দৰে হাজাৰটা নাক আহিলেও মই সাজু মোৰ প্ৰেমৰ বদলা ল'বলৈ